es Venezuela. Si viste uno son dos. Tajada, mechada, roja. Caraota y ahí está Dios. Esto es Venezuela. Los niños son hombres, en manos del hambre. Y la culpa la tengo yo. Esto es Venezuela y aquí se va del cacao. Donde mucho money y el monitan otro. Al Armando Bolívar, Simón Reverón, en familia, es cubano el doctor, nadie sabe nada y así está mejor. Sin caucho no hay transporte, pero hay ascensor. Y la harina pan, si consigues para te conviertes en un plan, en un plan, en un plan, en un plan, en un plan, en un plan. Si consigues palarepa te conviertes en un plan. ¿Y que es plan? ¿Y qué plan? El diablo en una falda, te sonríe, te quiere, te muestra hasta la nalga. Esto es Venezuela, violencia caretabla, donde escuchan los sordos y los mudos te hablan. Esto es el Caribe y los carinos respetan. Aquí no solo es que lloro y no solo se hacen Esto es el Caribe y los carinos respetan. Aquí no solo y petróleo Venezuela es otro beta. ¿Qué tal, que pin, que frun, que fraude, que plan? Le dijo de todo y no dijo nada. Aquí en lo más claro sale un fantasma. Si no es un disparo, una puerta la cola. Que llegó de todo, tráete la pistola. Va a ser un mercado, hay que vender corola Si no vendes nada, no estás en la moda. El que usaba Jordan, ahora anda en chola. Lo más fuerte aquí, aquí se evapora. Todos son doctores, todos son doctores, En Venezuela un día tienes cuatro horas. ¿Y las otras ven. No lo sé y no jodas. Ya no da lo mismo si se ríe o llora. ¿Y ahora en qué nos vamos? En el carro el Lola Un ratico a pie y otra echándole